हेलो बेबी बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ प्लीज बात नहीं कर सकता मैयत में हूँ क्यों कौन मर गया मेरी फीलिंग्स